Zubidubi, zubidubi, pam para Zubidubi, param, pam Zubidubi, zubidubi, na que um poga, stupid man Zubidubi शब पत्ते कर है पुलों में पावरे घर है बगियों में दो पुलों की हो रही है गुफ्तगु जो सफलमों में होता है हो रहा है हुप हो dubi zubi dubi nattin Kyung pogus tubit man Zubi dubi zubi dubi tam tam Zubi dubi param pa Zubi dubi zubi dubi nattin Kyung pogus tubit man जिसका फिल्मों में होता है हो रहा है हो Zöbi döbi zöbi döbi Hatchin kyun pagel stupid man Zöbi döbi zöbi döbi Hampara zöbi döbi harampa Zöbi döbi zöbi döbi Hatchin kyun pagel stupid man